Wito huo wameutoa huko Pili wakati wakizungumza na Tifu TV. Wamesema ni vyema serikali kuwapunguzia bei ya mafuta ili kukuza shughuli zao za kiuchumi. Hata hivyo, wameeleza changamoto zinazowakabili katika utekelezaji wa kazi zao, ikiwemo kushuka kiuchumi, hali ambayo inadhorotesha maendeleo kwa jamii. Wangu wa serikali ni kwamba mafuta watuangalie kwa namna moja ama nyingine, kama kuna uwezekano wa kuyapunguza basi wayapunguze, kwa sababu mafuta ndiyo chanzo kikubwa cha, ma, cha, cha biashara yote ile. Kwa hiyo mafuta yatakapokuwa yako chini au yatakapokuwa rahisi, na maana kila sehemu kila biashara itapungua bei na kila mfanyabiashara pia atanufaika kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu kipa, mafuta yakipanda bei, unga utapanda bei, mchele utapanda bei, mafuta, utapanda, mafuta ya kula utapanda bei, kwa sababu uingizaji au chanzo cha uingizaji wa mafuta nani wa bidhaa zingine kiko juu. Kwa hiyo tunaiomba serikali kama kuna uwezekano wa kuipunguza bei ikarudi bei ya zamani au ikawa chini zaidi, itakuwa ni vizuri zaidi. Sambamba na hayo, madereva hao wameiomba serikali kuwekea njia maalumu ambayo watatumia kwa vyombo vyao vya usafiri. Kiomba serikalini itufikirie na sisi madereva wa bajaji kuhusiana na sehemu yetu tunaogesha bajaji, tupate mteremsho wa kiteremshio cha kupandisha bajaji na kushushia, kwa sababu sasa bajaji zetu zinaumia. Ni Halima Suleiman wa Tifu TV.